मैं हूं मास्क मेरा उपयोग बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है अगर मैं आपके मुंह पर रहूंगा तो आप सभी प्रकार के संक्रमणों से बच सकते हैं एवं अगर मास्क आपके पास ना भी हो तब भी आप एक साधारण कपड़े से रुमाल से या अपने तौलिए से अपने फेस को कवर कर सकते हैं मैं संक्रमण रोकने में आपकी हर संभव मदद कर सकता हूँ मैं हूं सैनिटाइज़र आपने मुझे पहले भी कई बार देखा होगा लेकिन इस कोरोना काल के दौरान मेरा प्रयोग उपयोग सब कुछ बढ़ गया है मैं एक बहुत ही आवश्यक वस्तु में आ गया हूँ और अगर आपके पास मैं ना भी हूँ तब भी आप साबुन और पानी के साथ अपने हाथों को लगातार 20 सेकंड तक धोएं ताकि किसी भी प्रकार के कीटाणु आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाए अब नंबर है सोशल डिस्टेंसिंग का मेरा नाम है सोशल डिस्टेंसिंग और लोग मुझे सामाजिक दूरी के नाम से भी जानते हैं मेरा काम दो लोगों के बीच संक्रमण को रोकना है